Znači, partner naslonjen dve ruke na vaše ruke. Jedan, European a trei scutite, care poate filmi și luăm o dată. Le dăm va trei scutite, care poate Right. Elimi, sadece de probati tenkan sanki o. Jedan.